واي لي لي لي لي واي لي لي حني وي وي قلو قل شينا البربينا مني واي لي لي لي لي واي لي لي حني وي وي وي قلو قل شينا البربينا مني اخ لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي اخ لي لي لي لي وي مالا لا وكبر دي لبرشم فراده تو سر چاوه جگراده دست پاوه کلبچه نگیم باب قیده چجا در کاتن آدم تشمره رحو خلاده وی رامو صانک تبدامن از چجاری دشبیر ناگم هتاب هاتون هاته آخ لی لی لی لی لی لی لی لی آخ سلط کو آوا گو ذهنگو هجیرا چاک شنگاره زبشم کو وای خودم رازه ما بکو ام الله رازه ما بکو